зымдардагы жылуулуктун чыгышына байланыштуу электр энергиясын жоготууну азайтуу үчүн токтун күчүн азайтуу керек бул учурда чыңалуу жогоруласа электр энергиясы менен берилген күч өзгөрүүсүз калат электр тогун алыс аралыкка бергенде жогорку чыңалуу колдонулушу керек